ļoti vajag maklāt šitos senos ķēniņus tam vēstījumam. Ir lai četri mums atrast ir, divas aiztaisiem atrast. Jūs solīt Lalijas, solīt piedalīties meklēšanā mākslinieces, jaunās un mākslas akadēmijas rīts, starp citu ir viņām izstāvā. Sveicināt, jāpieņem lēmums ar apsveicinājumu. Kurā vietā? Mākslas akadēmijā. Cik tā pēc diviem. Tā ir izstāde? Jā, tā ir porcelāna izstāde. Ja tīk. Tai otrajā mājā. Un tārp modelēšana viss. Mums jau tie tārp ļoti maz vārtajā uzvedumā. Tur jau simt cilvēkiem dažiem jau būs tārp. Bet dažiem var nebūt teātros. Kino studijā paputējusi. Tā vēl vismaz trīs vai nu četri būs noteikti, ja mums bišķi jāpagaida ir kaut kādā tradicionālajā laikā. Septiņas pār sešiem, nu tā septiņas, bet var pārnāt, jūs jau te liels pasaulīgs lietas runājāt. Tikko kā Francija un kā cita un kā Latvija, bet eh, vajag jau tās var turpināt. Ajors. Es jau redzēju, ka pīnas stāvēt jau bišķi ņēma gūstā, bet tu nu tiki vaļā, jā? Ja? Gāja veikalā lai sabijies, ka taisi pirms mūsu sanāks. O, tur laicīgi paspēšu. Skaistas tik. Tik meistari tikt. Jā, manuprāt, ir pakrāsāts, pakrāsāts. Ka būs naudas jau un arī tad jāieskrovās eh, uh, stiprāks pūlis. Varēja par šo pūlis sarunāt bet tu jau tiks visi Nu jā, tad šito tajā punktā, ko ierosināja, tad šito nepieņemšu. Tūlīt jau varēsim. pēc Laivaram Gedroicam, tas jums atnāca, un vēl viņam veselību lai un paldies. Veselību neļāva, viņš būs priecīgs. Man vienās propulis ar lielās avīzēs, jo pēdējā māksīties jāra, ka Gedrovic, kas augstās ir jāuzraks kārtīgi, ko viņi pelnījuši. Pagaidām tas ir izdarīts. Man ir jautājums. Nu, katrā ziņā? Jā, kādā sakarā tiek filmēts? Nu, pagaidām, ja gribam, mēs varam ka nē, nolēma, ka nē. Varbūt par to pirmo punktu, manuprāt, ka varbūt nav slikti papildināt, lai paliek atmiņā. Es varu, es varu pastāstīt. Pēc pirmā punkta tā kā lemsim jau, ka tu jau tagad turāsim jau nāk. Nu, tu jau zini. Es varu paskaidrot. Viņi paskaidros, ja kanālā sacils sāks, es lūdzu paskaidrot. Vispār tu pilnēšana tā ir. Pēc sapulces tā. Mums bija viena tāda sapulce, ja? kurā cilvēki nenāca tikai tāpēc, ka tur bija novērošanas kameras vērstas uz sapulcējiem šo, uz krēsliem, tie divas kameras, vienu no etnus, otru. Un ļoti daudz cilvēku tikai tāpēc nepiedalījās sapulcē, ka tur bija šis novērošanas kameras. Negrib cilvēki, ka viņas filmē uzņēma. Nu, negrib, jā. Viņi neierodās vienkārši uz sapulcē. Man ļoti patīk, ka man filmē. Pasakā, man vienkārši Nu, priekš tieši tā, jā. Nu, tikai grib pateikt, saprotas, ka nav sācies, varbūt, ka citu lietu. Nu, es tagad uzfilmēšu savu paskaidrojumu. Tā. Bet eh, varbūt, ka tiešām pēc tā pirmā dienas kārtības punkta mēs tad eh, izlēmsim tā turpmāko otro, trešo punktu un ceturto kilometru. Tādā ziņā. Mans vārds ir Dītrieta, un man pieder eh, Free Latvia video kanāls YouTube. Rīgā Latvija. Un tur eh, lielākā daļa no mūsu pasākumiem atrodas. Un, eh, kāpēc ir labi filmēt? Tas ir tāpēc, ka eh, tas ir daudz labāk protokoli, un tad tiešām visu redz precīzi, ja? tiek dokumentālā filma izveidota, un mēs varam paši redzēt, kas ir noticis un kas nav noticis. Un arī tas ir ļoti labi pedagoģiski pašiem redzēt, ko mēs darām, patīties uz sevi no malas, attīstīties arī, kā mēs runājam, ko mēs solām, ko mēs darām, ko mēs nedarām vispār. Ja? Un, eh, <clears throat> tas jau ir tāds pakalpojums no manas puses. Tas jau ir darbs arī, ja? tas ir, tas ir viss jāformē, tas ir darbs, tas ir, tas ir jāielādē internetā, tas ir darbs, bet tas ir arī reklāma. Ja? Vai mums ir vajadzīgs tas viss, eh, visu laiku YouTube un reklāma, tas ir saskaņots? To, un to var gan reiz saskaņot, ko liek YouTube, ko neliek YouTube. Ja? Bet vai mēs to vēlamies, ka mūsu katra sapulce tiek filmēta un tiek pilnībā atzīta? Vai tas ir vajadzīgs? Ja? Jo šī paskaidra vēl nekāda reāla. Jo jautājums ir, vai mēs esam slepeni un vai mēs esam uh, Slepeni, bet visi nevēlas. Ja mēs esam vislatvijas organizācija, mums ir ļoti liels priekšrocības, ja mūs var redzēt tautieši visā Latvijā, kuru nevar atbraukt, jo ir ļoti dārgs ceļa izdevumi. Ja? Tāpat tās arī ir eh, ļoti labi priekš ārzemju tautiešiem. Ja? Mēs paši atceramies, ko mēs runājam, ko katrs soli. Ko katrs zināmu soli, jā, tas ir jābūt. Tas mēs patiesībā šasām skaitam, ka beidzam to liksimas pārskašanu. Es vēl tikai to priekš, un tas ir agrāk pierādījies, kad eh, <clears throat> cilvēki tiešām neatcerās. Ja? Jo es esmu, es esmu pieredzējis organizācijas vadītājs, vadu apmēram sešas organizācijas, Un cilvēki tiešām neatcerās. Viņi pilnīgi neko neatcerās, ko viņi pusgadu atpakaļ ir eh, sarunājuši pilnsapulcēs vai sapulcēs pat, ja? Un, un pat pilnsapulcēs, kur piedalās ļoti liels skaits cilvēku. Un tāpēc ir ļoti labi, ka ir dokumentālajā kādā. Bet vēl ir tas, ka, piemēram, es esmu arī Vēsturbrīvība apvienībā, kur Ines Svenfersan, uh, eh, uh, eh, hipotēku bankas vadītājs tagad ir uzņēmies uh, kurpa priekšstādātāju. Un pat tur, kas ir banka, ja, it kā liktos, nu ļoti vajadzētu mums lepam un visam, ir pieņēmuši tomēr, kad, kad vajag filmēt, tāpēc, kad ir vēlēšanās ar ārzemju latviešiem arī būt kontaktā, ja? un tas ir ļoti pieradināt cilvēkus pie savām personām, nu tā lai viņi iekšējā daži. Nu, tur nekur tie materiāls. Tā ir problēmas. Ankarā mūsu daudz kā. Un vēl var vienoties, un vēl var arī vienoties, ja ir vēlēšanās kāda nefilmēt atnākošos, tad var nefilmēt atnākošos, var filmēt tikai deputāts priekšā. Nē, nu vispār, par, par, par ko jāfilmē, vispār jautājumu, par ko vispār jāfilmē. Tāpēc, ka, ja cilvēkiem ir bailīgi uzfilmēt, tad es nesaku, tad, tad godīgi sakot, neko tādu bailīgi cilvēki var izdarīt. Man pēdējais, ka un jāfilmē cilvēks. Kuram uzstādīt videokameru. Bet šitā ir latviešu piedības. Jā. Jā. Kuriem uzstādīt videokameru. tāpēc, ka tas ir milzīgs darbs ievadīt datus. Jūs varat arī, es varu labprāt iedot pieeju. Man tas izskatās pēc komplementējošiem materiāliem. Vienkārši lai redz, redz kā. Skaties, kā viņi reāli. Kāpēc viņi mēs? Ne, nu kā, mēs vienkārši. Bet to taču vērtē no malas. Man jābūt izskatai pār. Nu, ja priekšsēdētājiem Ilmāram Drulim nav stingri savukārt šai lietā sakāms, ka nu, mums ir jābalso. To. Jā, jābalso. Nu, viens nu ir fakts, ja es būtu vienmēr... Es uzmēju, kad mēs eh, ar pirmā punktu balsojam, ja tūlītās, arī pirmā punktu. Mums ir varbūt vēl kāds cilvēks atnāk. Jā, jā. Jo tas arī ir fakts, ja cilvēki vienmēr balso, ka tajā Free Latvijas kanālā vispār nebūtu neviena video. Jo vienmēr ir kāds, kas negrib, lai viņu filmē, ja? Nē, saprast, ka tā Viktor Riekam būtu cīņus ar Latviju brīvi, tā ir tikai klausos. Kā viņš, kā runāja Merkurā, Rāga Merkurija runāja. Tikai par nekad, kad sēlā stāvus, sēlā. Man atkal pietika ar viņu sazināties. Tu absolūti neko nes, mēs esam sapulcēti. Pilnīgi nu, izbeidza par to raizēties. Visi kārtībā, Jāni. Absolūti kārtībā. Līdz nākošu, līdz nākošai otrdienai esmu sapulcē. Nu, ko parunājām, tas ļoti vērtīgi, par to izteicāmies 15 pāri, lai apņēmām gaidīt, ka tam kaut kāds negribēja no mums priekšā. Tā, nu tad sākam pa programmu, kamēr kāds atnāk. Tātad šodien bija sekojoši jāpabeidz atzinumu lēmumu par iesniegumiem. Tad ir otrais Vislatvijas darba brīva Revenikā kongress, kur piedalījās mūsu biedrības biedri. Un to inaugurēs, tad mēs vienojamies. Trešais Latvijas biedrības uzdevuma kādu noslēdzot, turpināsim tāpat kā pagājušreiz. reizi tieši konkrēti paskatīties to, ko katrs varēs izdarīt. Tad ir teorija praks, tas bija Aivara ierosinājums, teorija praks, Aivara ierosinājums, teorija praks, un ja vēl kādi ierosinājumi šobrīd rodās, tad sakat, bet varēs jau beigās arī pēc noslēguma prasa. Un apmēram tā varētu būt, nekad, ka nekas cits tāds nav, ko vajadzētu. Vai ir saņemti vēl kādi atzinumi vai priekšlikumi elektroniski tev par šīs dienas par tēmu? Nav saņemts, labi. Nu, labi. Tā, tur tev dienas kārtība ir uz galda. Nav patreiz brīvi, ja tad kolēģi, jā. Tagad divas dienas kārtība brīvi. Iznāks viss. Nu, ko tad Principā tur nav ko balstotība, vienprātība, tad par šādu darbu kārtību mēs darbojamies. Nu, tad jāsaka, nu, jā. Un bija par organizatorisks jautājums, kas attiecas tik ierosināts par pieņemšanu. Tie laika apmēram tāda paša kā katreiz. Mēs jau iekrausamies, es domāju tas 15 minūtes par katru jautājumu. Un par to filmēšanu es sakoju, šī divi ierosinājumi. Viens bija ierosinājums, ka balsot vai filmēt vai nefilmēt. Man bija ierosinājums, ka to pirmo punktu ledīt priekš sevi noteikti nofilmē. Un tad to pārējos te balsosim, bet eh, ja kā jūs vēl vēlaties, vai tagad jābalsot, ja pēc tā pirmā punkta? Kas bija pirmais punkts? Nu, tev ir tur priekšā. Tā darba kārtības nav. Ah, Tas ir pats ah, jā, jā, par to iesniedzu. Jā, spēc. To varbūt gribi nav filmēt, bet tu paliec. Jā, būtu ļoti skaisti. Kā tu esi mieru, kad iesniedzi? Un tāpēc pirmā punkta balsosim, jā? Tas ir par tiem atzīmēm? Jā, jā, pat ir tas iesniegums. Tu biji pagājušajā reizi, kad iesniedzi? Nē. Jā, nu tā, bet... Mēs jau nezinām. Jā, jā. Nu labi, nu labi. Tad to pirmo punktu pēc tam balsosim. Jā, tad normāls. Es ierakstu to balsošanu, mēs abi ierakstam vienu. Viņš to raksta, es arī rakstu. Tā ir... Atnāc pie manis tev iedošu priekšlikums. Man viens bija liels izpild, eh, un, un es tev iedošu nokopēts variants. Ah. Mm. Tiešām balsojam pēc pirmā punkta. Tā kā sapulcs lems, tāpēc. Tas ir ļoti viegli atrisināt. Vienībā vispār visi jautājumi viegli atrisināt. Ir statuti kolosāli, un tas kārtības rūles vēl jāpabeidz, bet arī labs atsevišķi. Tā, par atzinumiem. Laikam man ir apkopoti, ja citam nav rakstiski atzinumi, tad man ar to ir jārunā par tiem atzinumiem. Tā ir. Es domāju, ka var sērts, mēs tā kompakti esam, katrs var runāt sērts. Aparāties lietas, pilnēšana kārtībā. Jā, jā, paldies. Paldies, jā, tad labi. Tad sākam pirmo jautājumu, atzinam lēmumu par iesniegumiem. Būtībā ir viens tāds kārtīgs iesniegums, un viens iesniegums ir, ko man jau Bedīti iepriekš iedavusi, kā precedents, es eh, par to arī gribu tajos atzinumos ierakstīt. No sazināmus te ļoti rūpīgi sākām runāt ar atsevišķiem runas vīriem un pētīt, un man viņi te sanāk uz divām lapusēm. Bet jo vairāk ar cilvēkiem tikos, jo man bija doma, ka visus tos nevajadzētu skatīties, kas te uzrakstīs, bet tāds vienkāršot to lietu, jo tas pārāk prasīja daudz laika. Tā. Man, man jautājums. Jā. Vai, vai Steins jums arī nosūtīja e-pastiņu? Ah, viņš man nosūtīja... Es garāt apskatīties? Jā. Nu, paļā, man arī nāk. Padod. Tas ir tie vai tad? Es nāku. Tev vienīgam tad, jā. Tas ir par tiem taviem jautājumiem. Tūlītās, jā. Nu, nu. Tā tas būtu tā kā viņa, viņa viedoklis, jā? Jā, jā, jā. Nu, viņš tā ah. īsi vēstulēs. Ļoti labi, ļoti labi, tad to varbūt var nolasīt. Viņš grib, lai nolasīt, un viņš ir sapulcēt tev personā. Nē, nē, nē, es domāju, ka tu Katru skaitu. Ja, ja kaut kas svaigs, eh, kas... Ā, kur nav nav, jā, jā. Ja kaut kas atšķirīgs, tad vienkārši es tā tomēr uzskatīju, ka varbūt ir vēl pielikt klāt. <coughs> nu, tad lai nekavējās laiks. Nu, tad tā viņš, nu, konspektīvi ļoti iztur. Mhm. Kā piebildes pie tiem punktiem tā. Aha. Nu, tā kā bija runāts, kad vispirms tos pārējos un tad tos kaut kopējos, ko esam konsultējušies runas ir savstarpēji. Šteins nebija pie konsultācijām, pat cik viņš jāsaucē to veselību tā, bet nu brīnišķīgi, ka viņš ir uzrakstījis. Un tur ir sakojoši. Sakarā ar tītas iesniegumu viņš raksta pirmajā punktā, kad padomdevēji apvienot visus vienā punktā. Visus padomdevējus, kuri pa pāriem. Teoretiski tā Ierosim par labu kā atsevišķu paziņojums prasība. Nu, ļoti interesanti. Trešais ir pieņem biedrībai pašai lēmumu, izstrādā agrāro reformu, bet pieprasīt naudas līdzekļus no valdības un sājums. Ļoti saskana ar ditas iesniegumu. Vienīgais godājumam Šteina valdim aizsien zināt, ka Latvijā pastāv agrāra likums. Un pateicoties viņa augstākai padomē, tas agrāra likums net, netiek pielietots un Viņš jau citu agrārā reformu ir taisīt, tas ir nosaukuši. Ceturtais, aborigēnu rezervāts savādākā Latvijas bieži palīdzība apzināt situāciju valstīm, izveidot publisku monitoringu, kurā dzīvotnes ievēro, kas nedzīvo latviski. Droši vien, ka tas domāts humoru, iektais talpas latviešu piebiedrībai jāpieprasa uh, Rīgas domē, protams, nu, respektīvi galvenam okupantam, galvenam Krievam. Viņš uzskata labsirdīgs un droši vien neuzskata mums. Un sastais mēdīja laiks, jā, jāpieprasa stundas. Nu, tāds ir. Ne? Nu, labi. Ja kāds vēl grib rakstiski, vēl grib palaistu, kā lai katrs varētu rakstiski. Un tad es tās atvēlētās 10 minūtēs un tad 5 vajadzētu noslēgumā. Nu, mēs pat varam ar jūsu atļauju pie šī punkta cik šis visgarākais pa kongresu būs īsi, un pa uzdevumiem vienīgi būs, bet teorija praksa cita laiva laika. Teorija praksa par to, ko tu gribēji teikt. 10 minūtes, 15. Mums saka, mums jāsaka. 10, jā. Nu, tā mēs varam šajā punktā atļauties varbūt pavisam kopīgi. Es 15 minūtes no kopējās atzinums un lēmumu, un tad vēl 15 minūtes mēs varam atļauties, tad, tad lai iet Mēs jau esam kāds 5 tērējuši vēl 20 minūtes. Tā tad īsi pirms septiņiem šo punktu pabeidzam, un tad stundas laikā mēs varēsim pārējus. Tā, viss piekti, jā. Pagājuši mums otru pusē. Labāk jau tādiem domgraudiem. Vislabākais ir cilvēks uzrakst. Tad ir labi, saprotam un redz, kā tas cilvēks domā. Šī gadījumā šiteic. Tas ir ļoti vērtīgi uzrakstīts, rakstīts. Tāpēc, ja mums ir pēc tā kārtības, ka visi iesniegumi būtu jāiesniedz rakstiskā Tad es ķeros klāt pie savam atlikušam minūtēm. Ir tāds mazs precedents, kas ir bija iepriekš rakstīts iesniegums. Paldies, ka to iedevu. Es arī meklēju, vai nevar atrast tajā mājaslapā pa Dita rediģē. Tur nebija ne atbildi, nekas atbildi, es neesmu redzējis. Bet es satiku vienu šajās dienās centrālās vēlēšanas komisijas sogas cilvēks, kas mums senais cīņu biedrs Viņš man tā smaidīdams izteica tādu interesantu atziņu, bet es negribu atsākt to atziņu. Tas ļoti tādu tonu iedot, to varbūt mēģināsim tādā labsirdīgā tonī. Viņš jautāja konkrēti man, ko tad es esot izveidojis. Nu, es tā maigi mēģināšu pateikt, ka tur tik neadekvātus rakstus sniedzējuši ar centrālu vēlēšanu komisiju. Es viņam teicu, nu, ka mans paraksts jau tur nav. Viņš teica, nu, tomēr es minēts tur, vai ne, tā kā tādā ziņā. Un tad es ļoti nopietni sāku arī to precedentu, to pirmo iesniegumu pārnācēt. Tāpēc bija vēlams arī tā uzfilmēšana, lai vēlreiz izskaidrīties lietas. Un ir iesniegums pamatojoties uz Latvijas republikas satversmes kādiem pantiem par likumu un ar mērķi, kad Konkrēti rakstīts ir par tautas līdzdalību Latvijas Republikas likumīgā maksāšanas līdzekļu nomaiņā. Acīm redzot, kādām no mūsējiem ir radušās šaubas, ka mēs nevarēsim piedalīties tajā latu nomaiņā uz eiro. Bet nu, to jau patreiz jau var nodrošināt. Nu, lūk, un tur ir dažādi tā pamatoti un tā tālāk. Un rezultāts ir tiešām, ka te ir sajaukts viss, ko vien var sajaukt. Jaunā likumā publicēs atversums pantus, jaunām likumām nav parādīts datums, ar kuru viņi vēlētos ieviest, bet ir teikts, pārkāpjot satversmi, ka tas stājas nākošā dienā pēc izsludināšanas. Nu, var sakot, ir tādas lietas, kas ir utopijas, bet patreiz uzrakstīt un mēles uzsākt, tas ir vienīgā taisnība. Tajā teikumā, kad mēles uzsākt parakstu vākšanu, un to ir parakstījuši mūsu biedri. Un kā viņa utopija, labi paraksts par eh, latu nomaiņu, vai tas izdarāms vai nē. Bet šeit konkrēti viņa raksta, ka tautai jāpiedalās tajā nomaiņā, bet jāraksta, ja būs savādāk. Tā doma jau ir tāda, ka lāta paraksts, ka vai lāts paliks vai nepaliks, tā tā doma, bet nu rakstīts ir fantastisks, tāpēc viņš ar lielu ironiju man to teica, un es biju spies jums iepazīstināt, jo te nav tikai es minēts, bet visi dibinātāji, un tas uzliek, ka ļoti lielu kaunu un ļoti lielu nodarījumu visai biedrībai. Es nesaprotu, kas tev rokās patreiz ir. Tas ir tas iesniegums, ko es teicu centrālajai vēlēšana komisijai. Kad viņš tika iesniegums? Vasarā. Nu, zodās, tas ir pirms šī. Pirms šī, jā, es viņu ņemu kā precedentu, kāpēc, jā, jo to ir lielāk nelēma. Šis vismaz te ir iekšpusē. Kā tam jau nepatīk? Kuriem nepatīk? Hitam varētu kurš izteicis, jums šeit var dot. Šeit ir parakstīts brīnumainā kārtā Valšteins, kurš apgrozījies ir kaut kādās eh, sfērās, gan postpadomu laikā. Parakstījis Dita Rietuma, kas iespējams varētu būt autoram, arī brīnums, ka Edriņš Čulkstens to nav parediģējis. Ines Klibita nu nesaprot nekā no tādām lietām, bet viņi ļoti laika un sapratīgs sievieti, viņi labprāt atbalsta visādas lietas, un Margarita Šteina, nu, tur bez komentāriem, tādā veidā. Un pielikumā, kāpēc viņš vaino arī pārējos mūs, jo pielikumā ir rakstīts eh, biedrības eh, dibinātājs saraksts, kad jāpieliek klāt. Tas nav laicīgs, bet te ir popularizēts. Un kaut kādā veidā, kaut kāda izziņa ņemta, uzņēmuma reģistra izziņa, kas ir kaut kas fantastisks. Tur droši vien kārtējā kļūda, kad uzņēmuma reģistra lēmums par valdi domāts. Bet nu, cilvēki domā vienu rakstu otru, un pēc tam centrālā vēlēšana komisija raksta kā anekdoti, un biedrībai tas ir liels uh, trieciens, ka devalvē biedrības biedru saprašanās pakāpi. Te es ļoti daudz aprakstīju, bet uh, tas ir absurds, pavisam ir 22 kļūdas, tā ir skaitā totāli vaiprātīgas kļūdas, kur trīs smuļķīgi dokumenti pievienoti ko galīgi nevajadzētu. Un viens absurds likumprojekts un vispār kā vēlējums tā ir utopija. Jo paskatīsimies vēlreiz, kas te rakstīts. Par tautas līdzdalību Latvijas republikas likumīgā maksāšanas līdzekļu nomaiņa. Jā, maksāšanas līdzeklis tiek patreiz mainīts. Tauta var piedalīties, viņi var radot savus latus un saņemt pretī eiro. Un cilvēki vēl par to raksta, ka jābalso ir un jāvāc balsts ar četriem cilvēkiem, jāsavāc desmitiem tūkstoši balsts, lai aiziet šis likumprojekts. Nu, un tālāk vispār tur nav ko analizēt, tas ir degradējoši priekš visas biedrības. Stop, stop, stop. Tas ir Pilnīgi visu apgriezi kājām gaisā. Ja šeit nav rakstīts likumā, tad te būs jāmaksā lats, es jau sagatavoju latu pagājušreiz. Ja te nav rakstīts likumā par tautas līdzdarību Latvijas Republikas likumīgā maksāšanas līdzekļu nomaiņā, Elvīte, te ir tā rakstīts? Atļauj, nu, atļauj iedot. Labi, nu, tu nemaz nezini, ko tas parakstīs. Tā ir jau domāju, tā ir bijuši. Ja mēs te sāksim katru punktu, te nav rakstīts par tautas līdzdalību Latvijas republikas likumīgā maksājuma nomaiņa. Neko ir likumīgais maksājums. Var mainīt par eiro. Nu, ko tad tu visu tagad lasīsi, ko tu esi parakstījis? Paldies, Edvin, tu esi parakstījis un iesmīgi tā. Tas ir par referendumu izveidošanu. Nu jā, nu dabīgi, ka tas par referendumu izveidošanu, bet tā jau nepieteicis. Es paskaidrošu. Te nav vajadzīgs paskaidrojums, bet aiz cieņas par tevi. Ko var paskaidrot apsūdu? Nu, nu, ja jau tik smagi pārmetumi, tad atļaujiet paskaidrot. Lūdzu, nu ko tur skaidrot? Visi ir uzrakstīts. Mums lūdzu, tāds priekšmāks. Bija pilnīgi skaidra ka šādā veidā latu, kā saka, izsviest un nomainīt ar eiro nedrīkst, ka to drīkst darīt tikai ar tautas, Latvijas tautas referendumu. Lūk, tā bija galvenā doma. Un tur tā bija iekšā. Vēl, un šajā te centrāla vēlēšana komisijā bija komisija un sprieda un pateica, ka ir pašlaik uztaisīts referendumu likums tāds, ka tikai četros gadījumos – drīkst, kā saka, referendumu rīkot. Pārējos tautai vispār liekts ir rīkot referendumu. Jūs to nezinājāt? Zināt. Tātad, tāpēc es mīlu šo ko precedentu. Nedvīns vienmēr runā ļoti precīzi, un viņš paties, kas pliek. Viņi pavisam citu grib, es jau saprotu, ka viņi grib, bet raksta pavisam citu. Tas ir tāpat kā šeit, otrā iesnieguma. Grib labas lietas it kā, bet sarakstīs ir, kad jāskatās pie daktera diagnozes blakus. Redziet, kas Tā kā šeit nav ko komentēt, tas ir 22 kļūdas, ja tiešām jūs vēlaties, var kopēt un skatīties, bet tik absurda darba. Es domāju, ka runas vīri sapulcē nav jākavējas pie tā. Ķersimies klāt pie tā otrā darba, kas ir līdz... Par, par Latviju es piebildīšu tagad. Ir tāda biedrība par Latviju pret Eiropu. Es ar viņu sarakstos, man mājās stāv notāra apstiprināts lapus, parakstītas Viņam nav vajadzīgs tas labs, tā biedrībā. Viņai nav vajadzīgs. Viņai nav vajadzīgs notāra apstiprināts labs par referendumu. Vēl kādi jautājumi? Labi, ķeramies pie otrās daļas. Tā iesnieguma, kas tika iesniegts pagājušajā satveicē. Arī ļoti rūpīgi analizējam, atzinums ir uz vairākam lapām, bet tad, kad es sāku analizēt šito pirmo iesniegumu, Tad iznāk, ka viņš ir galīgi pret Latviešu biedrības runas vīras aplūdes statutiem, galīgi pret Latviešu biedrības stratēģiju un taktiku, jo to tik var rakstīt cilvēki, kas ikdienā izlūko, ko dara Latviešu biedrībā runas vīru, un pēc tam tēlo, kad viņi nekā nezin, pirmā cirdēšana, par visu ir, kaut gan pa katru sapulci ir smalki zināms, kas pie mums notiek, tāpat kā man smalki zināms un pārējiem, kas notiek tur tajā vietā, kad bija tās atsevišķās sanāksmes. Tā kā tāda ziņa. Un tiešām tas ir tāds absurds, ka gandrīz eh, nebūtu nozīmes. Mēs patreiz esam izstrādājuši, Leta publicējusi Tālāk es ar viņu vairs trīksnes publicēt, bet publicēs aicinājumu universitātē, gājām no visiem juristiem, tikā mēs runājām, ne? šeit apspriedām pirms un pēc. Ļoti konkrēts lietas, ko Leti pat atzīst pa vajadzību publicēt savā mājaslapā. Un pēkšņi parādās šāds un tāds. Tā kā jūs ar visu to esat iepazinušies, es nedomāju nolasīt tās divas lapus, nedomāju, ka viņu vajadzētu uzrakstīt eh, mašīnrakstā, bet viņš ir jāpublicē kā totāli maldinošs, jo pieteikts arī bija ļoti totāli maldinošs, ko mēs pagājušajā reizē jau izskatījām. Tie, kas pagājušajā reizē nebija pārējais juristi un profesori, tika pieteikts, ka Latvijā vara mētājās dubļos, ka mums tikai vajag aiziet un paņemt. Nu, lai tā kādu rītu paceļās agrāk, tie, kas to raksta, un aiziet paskatīties, vai Dombrovskis mētājas dubļos vai sēž ministra kabinetā. To jau mēs nevaram pagājušajā. Tā ir vienkārši normāla lauras iekšēja rokāla, ko mēs jau pagājušajā runājam, kad nav īpaši jāpievērš pat mūsu uzmanību. Un tagad tiek maldinoši pasniegts, ka nu patika kāds kritisks brīdis šādā. Vēl tiek maldinoši pasniegts, ka it kā tas viss šo labo iemeslu dēļ, un es centos tiešām lēmumu projektā ierakstīt, ja jums nekas nebūtu pretī. Lēmums, un tur izņēma ārā to vērtīgāko, ko varētu nojaust, kā šeit Edvīns teica, kad ir kaut kas tāds, ko viņi gribējuši, šeit cilvēki, kas raksta, šeit arī ir kā kaut kas tāds. To mēs ieliekam lēmumu sākumā. Un tas labums ir tāds par latviešu biedrības iespējām, latviešu dzīves telpas atgūšanai, latviskā dzīves ziņas atjaunošanai, Latvijā un valsts pārvaldē. Latviešu iznīcināšanas apturēšana, tas būtu tas labais. Tāpat kā tas labais bija par to latu raisām. Bet izpildījums, kas ir uzmetums, uzmetums ir tiešām totāls, kā šķēla teica, kā politikā uzmetums. Viens otru tā šeit, ja mēs viņu sāktu ielietot, tikt uzmesta runas vīru delegātas sapulces. Absurda veidā, absurdākā veidā tiek uzmesta. Un lūk, šo četru labo lietu dēļ pēc tam turpinās eh, graujoši punkti, kas faktiski eh,